que es castanyà a la casa de l'àvia. Uh, vale. Cheto! Què vols, Glob? On vas? Vaig a casa d'àvia que celebrar la castanyada. A mi m'agraden molt les castanyes. Vols que t'ensenyi un camí per anar més ràpid a casa l'àvia? Vale. Cap a l'esquerra.

Avi, què ets aquí? Feu aquí? Preparem, per la castanyada. Doncs teniu les castanyes. Ja.